hali gani mpenzi mtazamaji wa TIFF TV? Karibu kwenye taarifa habari, msomaji wako ni Nachia Haji Hamis. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wa Pemba wameshukuru serikali kwa kupatiwa huduma za kiafya. Wajasiriamali wanaojishughulisha na uvuvi wametakiwa kuitunza bahari ili kuwa endelevu kwa ajili ya vivutio kwa watalii. Kaimu katibu mkuu wizara ya uchumi wa bluu amesema kuwa serikali ina nia ya kuwapatia mikopo wavuvi wadogo wadogo. Habari kamili. Wananchi mbalimbali wa mkoa wa Kusini Unguja wa shughuli za utalii na uvuvi wametakiwa kusimamia rasilimali za bahari katika maeneo ya hifadhi za bahari ili kuzifanya kuwa endelevu kwa ajili ya vivutio kwa watalii. Mwandishi wetu anatujuza zaidi. Afisa Suwaiba Kasim Haji kutoka Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi ameyasema hayo huko Michamvi katika utoaji wa elimu kuhusiana na kiti cha pweza, jinsi anavyoadimika kwa kasi katika maeneo ya hifadhi ya bahari. Amesema kuwa changamoto kuu ambayo imejitokeza katika hifadhi za bahari ni kuchukuliwa kwa wingi starfish, jambo ambalo halileti taswira nzuri katika vivutio vya utalii. Lengo hasa la kuwepo katika shughuli hii ni kujaribu kutoa elimu ya ambayo itakuwa ni manufaa zaidi katika kuweza kufanya hizi shughuli za kitalii ziwe endelevu hususan kwa hawa starfish au kama ni kiti cha pweza. Na tumeona umuhimu wa hili kwa sababu kumekuwa na changamoto mbalimbali mbali ambazo zimejitokeza ambazo kwa kweli zinaelekea kuleta taswira mbaya na kuharibu hii shughuli yetu ya kitalii. Kwa hiyo katika hili ni kwamba kwa sababu hawa, ki, hawa kiti cha pweza tuna, ni, ni kiumbe ambaye ni muhimu sana, yani tunaita kitaalamu tunasema ni keystone yani ni spishi ya aina pekee ambayo kwa ufupi inatoa taswira nzima ya bahari. Naye ndugu Buriani Hassan Musa, afisa kutoka kampuni ya uvuvi Zanzibar, amewashauri washiriki katika mafunzo hayo kuifanyia kazi elimu waliopewa juu ya matumizi endelevu ya rasilimali za bahari, wakiwemo jamii ya kiti cha pweza, pamoja na kuwa walimu wazuri kwa wengine, kuwashauri washiriki wote wa mafunzo haya kuhakikisha kwamba yale, maf, uh, yale mambo yote ambayo tumeyajadili kwa pamoja na tumeelekezana juu ya uh, matumizi endelevu na uhifadhi endelevu wa, wa uh, viumbe vya bahari jamii ya kiti cha pweza au starfish, tuyaendeleze na tuyafanyie kazi kivitendo, na miongoni mwa mambo hayo kwamba uh, wahakikisha kwamba elimu ambayo tumepeana hapa wanaiambukiza au wanaisambaza kwa wengine ambao wakupata fursa ya kuwepo hapa na washiriki katika mafunzo hayo wamesema kuwa wapo tayari kutoa mashirikiano ya kusimamia rasilimali za bahari pamoja na kutoa elimu kwa wengine ambao hawakubahatika kufika katika mafunzo hayo, sambamba na kutoa wito kwa jamii inayoshughulika na shughuli za utalii kuwapa mwongozo watalii kabla ya kuingia katika hifadhi ya bahari, kwani watalii wapo vizuri kutii taratibu za serikali. Mafunzo haya yaliniadimisha vizuri sana, kwa sababu vitu vingi nilikuwa sivijua, lakini nilipopata haya mafunzo sasa hivi navijua na naweza kwenda elimisha wenzangu, kwa sababu ya matukio tulioonyeshwa hapa nayaona. Inawezekana kwa kuambia wageni wasishike hizi starfish na waka hawazishiki. Ni mafunzo kuwapa wageni, hakuna kisichowezekana kwa wageni sababu wageni wanatusikiliza sisi, sio tuwasikilize wao. Chono cha mimi tuwape mafunzo mazuri hizi na naamini wanaweza. Mafunzo hayo nimepokea vizuri sana, kwa sababu ni mafunzo ambayo yana faida kubwa sana, na hasa ukiangalia suala la utalii yana, yana mchango mkubwa sana mafunzo hayo, kwa sababu starfish ni kitu ambacho kinasaidia mpaka pato la wale wanaofuatia wawekezaji wale. Sitiali TV. Wananchi kisiwani Pemba wamepongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kufanya juhudi za makusudi za kurahisisha wananchi wake upatikanaji wa huduma mbalimbali mbali, ikiwemo huduma muhimu za kiafya. Abdallah Amuri ana zaidi. Akizungumza na TIFF TV, mganga mkuu wa hospitali Abdallah Mzee Dr. abodo Khamis amesema ni bahati njema kwa wananchi wa Pemba kupata fursa hiyo, akitaja kuwa ni mara ya kwanza kwa hospitali hiyo kufanikisha upasuaji wa magonjwa hayo. Mwezi huu Abdalla Mzee hospitali e, imepata bahati sana ya kutembelewa na madaktari bingwa mbalimbali ikiwemo tulianza na ile kambi ya upasuaji wa midomo wazi, tukaja na kambi ya upasuaji wa uti wa mgongo pamoja na kichwa, lakini pia tumepata bahati ya kutembelewa na daktari bingwa wa matatizo ya mfumo wa mkojo. Hii ni mara ya kwanza kwa Abdalla Mzee Hospitali kuweza kutoa huduma kama hii ya upasuaji wa matatizo ya uti wa mgongo pamoja na, na kichwa. Tunashukuru sana wenzetu kutoka NED ambayo ni timu maalum inayoshirikiana na matatizo haya kutoka Mnazi Mmoja hospitali kule Unguja baada ya kuonekana kwamba kuna wahitaji wengi sana katika kisiwa cha Pemba, ukizingatia kwamba Abdalla Mzee hospitali ina rifaa wagonjwa kutoka hapa Abdalla Mzee kupeleka Mnazi Mmoja kwa ajili ya matatizo kama haya ili waweze kupatiwa huduma. Aidha, daktari bingwa upasuaji wa magonjwa ya vichwa na mgongo katika kambi hiyo Dr. Saidi Idrisa Ahmad ameeleza kuwa wameamua kuweka kambi hiyo kisiwani Pemba kwa lengo la kuwarahisishia wananchi wanaokabiliwa na matatizo hayo kupata huduma ya matibabu kwa urahisi. Tumepanga safari hii kuja maalum kwa sababu asilimia kubwa ya wagonjwa wetu tunapata pia kutoka kisiwa hichi cha Pemba. Kwa hiyo tumeona tupange hii taratibu, tuseme ni kambi kwa ajili ya kuja huku kuwapunguzia wao zile harama, kwa sababu harama ni kubwa. Kuja kila mwezi, saa nyingine wanatakiwa waje follow up kidogo, inakuwa harama kwao ni kubwa. Pia tunatoa wito kwa serikali kutuwezesha sisi kuweza hizi kambi zikawa kidogo tunakuja mara kwa mara Nao baadhi ya wagonjwa waliopatiwa huduma hiyo wamesema wameendelea vizuri, huku wakiipongeza serikali kupitia wizara ya afya kwa uamuzi wa kuwasogezea karibu huduma hiyo. Jana wakanifanyia dawa, walimfanyia dawa nikalala hapa mpaka leo asubuhi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, najisikia afadhali. Nashukuru sana serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuwekea urahisi wa matibabu kwa vile itatupunguzia harama, kwa vile kuna watu wengine wanyonge. Nikiripoti kutoka Pemba, Abdalla Amur, Tifu TV. Kaimu katibu mkuu wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi Dr. Salum Sudi Hemed amesema kuwa serikali ipo mbioni kuwanyanyua wavuvi wadogo wadogo kwa njia ya kuwapatia mikopo nafuu ili kuondokana na uvuvi wa kubahatisha ambao upatikanaji wa kipato chake ni kidogo mno. Sitiali anatujuza zaidi. Ameyasema hayo katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil wakati akifungua mafunzo ya siku moja ya ujazaji wa fomu za vikundi vya wajasiriamali na uvuvi, ukulima wa mwani na ufugaji wa mazao baharini kupitia mradi wa Uviko 19 mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Dr. Salum amewataka wajasiriamali hao kutumia fursa kwa kuuliza maswali kupitia fomu hizo kwa ajili ya kupata mwongozo zaidi ili kufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Wachache waliokubaliana wenyewe ili waweze kuchukua huyu mkopo warejeshe, halafu tena wanaweza kuchukua mwingine kwa ajili ya kuboresha kimo chao. Serikali ishafanya uhakiki wa wajasiriamali hao kupitia wizara yetu ya uwezeshaji, tuna ripoti vingapi ambavyo tayari vimeshakaguliwa, lakini vile vile tunasema na wale ambao hawajakaguliwa basi pia wanayo nafasi ya kukaguliwa na wakapata uwezeshaji, kwa sababu lengo la serikali ni kusaidia kila Mzanzibari ili na yeye aone manufaa ya hii dira yetu ya uchumi wa bluu. Naye afisa mikopo kutoka kampuni ya CRDB Benki, ndugu Florian Florent tawi la Zanzibar ametoa wito kwa wajasiriamali ambao wameshiriki ujazaji wa mikopo kuwa na tabia ya kuweka akiba pindi wanapopatiwa mikopo hiyo kwa ajili ya kufidia kwa siku nyingine ambayo itasaidia kwa ajili ya dharura mbalimbali ikiwemo marejesho ya mikopo. Tunaweza kuchukua kufungua nini akaunti wapi CRDB benki. Kwa swala linaongeza ni swala la uwazi, sawa sawa, kwamba kikundi kizima kinajua tunahitaji kwenda kufungua akaunti kwa hata hela zinapotoka, kikundi kinajua kwamba hela zinafanya zimetoka na mkopo Huo ni mtasa lakini nitaandika barua ya kuomba kufungua akaunti, kwa sababu mnapofungua sisi akaunti, lakini unasema bwana, sisi tulisema tunataka kufungua akaunti yetu, lakini mnapoandikia barua, maana yake imekuwa committed kwamba tuna lengo la kufungua kufungua akaunti. Umetuletea barua ya kufungua akaunti. Na washiriki katika mafunzo hayo wameziomba taasisi husika zinazosimamia mikopo kuwawekea muda rafiki wa kulipa kutokana na athari zinazojitokeza baharini, ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na upepo mkali ambao unaathiri shughuli za uvuvi na kilimo cha mwani. Una upepo, una, una matajiri kununua inaweza kuwa ushangu na miezi mitatu, lakini sasa tajiri hajaja na tarehe ya kulipa imefika. Moja. La pili, kuna kipindi hasa hajafika tarehe ya kulipa, mwanaoto umekatika, ule uliokuwepo hautofika idadi ya kulipa. La pili. La tatu, na siye kuwa kuwa mwani hizo viko vyombo tupate vikubwa, kwa sababu na sebahari tunakwenda hatupati kimwani tunakuta kutuaishaza baharini. Kwa hivyo hapa tunapata hapa, tunataka kulipa. Sitiali tif TV. Shukran Sitiali kwa kutukamilishia taarifa ya habari. Kabla ya kumalizia taarifa yetu habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Wananchi wa Pemba wameshukuru serikali kwa kupatiwa huduma za kiafya. Wajasiriamali wanaojishughulisha na uvuvi wametakiwa kuitunza bahari ili kuwa endelevu kwa ajili ya vivutio kwa watalii. Kaimu katibu mkuu wizara ya uchumi wa bluu amesema kuwa serikali ina nia ya kuwapatia mikopo wavuvi wadogo wadogo. Na huu ndo mwisho wa kuwasomea taarifa habari. Msomaji wenu nilikuwa ninachia Haji Hamis. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hii, shukran sana. Naendelea kufuatilia vipindi vingine hapa hapa Tifu TV. TV tupo kijamii zaidi.